Куликов Сергей, член территориальной избирательной комиссии Ленинского района с вещательным голосом. Мы находимся а, в участковой избирательной комиссии номер 256, а, в которой а, случился очень интересный инцидент. Полицейские почему-то заинтересовались нашими документами и при проверке определили, что я не имею права просматривать документы, знакомиться со списками избирателей и прочее. На вопрос, чем э, мотивировано такое решение, они ссылаются, во-первых, на территориальную избирательную комиссию, а во-вторых, на участковую, а, что противоречит совершенно закону полиции. А, от дальнейших расспросов полицейский от нас убежал, остался вот еще второй коллега, к которому мы сейчас подойдем, попросим что-нибудь узнать. Представьтесь, пожалуйста. К вам обращается представитель прессы, обязан представиться. Представьтесь, пожалуйста. Вы нарушаете сейчас закон о полиции. Еще раз. Нам не очень хочется звонить службу собственной безопасности и сообщать об этом факте. Но, видимо, придется. И все, на этом интервью, наверное, закончено. Спасибо.